hayot shunaqa o'rtoq bu hayotda faqat oldinga intilishingiz kerak agar pulingiz bo'lmasa o'rtoqlar javobda pulingiz bo'lmasdan oldingizda yurgan o'rtoqlaringiz ham oshna og'aynilaringiz ham borku kerak bo'lsa yaqin o'rtoqlaringiz ham shundoq ketaveradi